За за за ийшэл орох хэрэгтэй юм шиг байна. За ороорой мадхаа. Ой! Йоо, юу цаана. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр бүгдээрээ олголээрээ аа хоёр архичсан санта Хоёр хоёр гэр оронгүй санта нэгэн ийм өстэй эвгүй газар ороод ирлээ. Гэрд нь яагаад голтой байж болоогүй юм. Харин тий. Хоёр яг миний байх хэвээр газар байна. Хоёлаа энэ яг энэ яг за ингээд за юу ч гэсэн энэгээр ингээд сонирн байна. Энэгээр одоо юу ч юмтэй одоо баахан энэгээр нэг л юм нэг л юм болсон байна. Энэ маск уу. Наа чи нусны алчаар байна уу? Ойлоо мөр нэрээ бас. Битүүри царай барай юу болж байгаа вэ? Битүүри нэрээ үндэ гэр оронгүй тэгээ ийм газар ирээ. Тэгээ битүүри одоо ажил ажил бажил битүүри болон зөндөө хөхт одоо хөхтүүд хүлээж байгаа. Битүүри болон зөндөө захиалгатай байсан. Тэгээ даанч бит ингээ битүүри ингээ ойлгийн захиалгатай гэж шүү. За за гэтээ одоо битгүй ойл яг юун дотор ороод шүү. Ойл одоо ийшэд ороод орж мэтгэл юм шиг байлгүй дээ. Чи яагаад цаантаа болох шийдсэн бэ? Би хөхтүүд бэлэн хөгмөр Ja, блядь, je hoort het per stem. FBI, open up! Niks als tijd, uit jou, joh. Niks als Hoi. Hoi, Oei. Wat is je te hebben? ja, zijn joj, seriöst Box. Зайчаар биш ороо тий. Хөөе. Юу болоод байна? Тэ хоёлаа хамт явъя, хамт явъя, хамт явъя. Би тийш битээ. Газар яваарай. За. Аавар юу юм бэ? Хөөе биш орж болдгоо. Аа за болж юм болж байна. За энэ Вау. За энэ хаалгараа орж хөөс орхоос өмнө идэ бусын үзье. За ийш болохгүй. Йоо энийг ямар амар төгшүүртэй нэг юм салхи дуурайдах юм аа ёо. Ямар эвгүй юм бэ? За за ийш орох хэрэгтэй юм шүү гэжтэй. За орох уу? За орё. Özür. Özür. Patra? Ja. Йоо. Юу ч алга. Ой, төрхөр. Вау, окей. Энийг өөр газар ихстэй бах та. За за яв яв. Зэж та хаа нэгс. А энийг энийг энийг. Аа за за за. Оо. За болцсон шүү. За өөр юм байна араа тий. За за за ийшэл орох хэрэгтэй юм шиг байна. За ороорой бадгаа. Орой. Ой! Энэ авигч юм болсон юм. Йоо, G-man. Архаг авигч. G-man. Жагаах, жагаах байна уу? Йоо, жагаах. Йоо хартаа эсэрч таа. Йоо. Доромжлоогүй шүү дээ. Чи юу хийх юм дөө? Юу хийдэ? Юу хийдэ? Анх хоёрын камер хийчих юм уу? Би асуулт асууж байна. За явъя явъя. Иргэн мөн хэрдэн асуулт асуулж байна. Йоо. Яг өөдөө санаа. Тийг ажил алга. Энэ яманд яаж орсон? Эний хөхтөө. Яа. Анх хоёрын найз. Мөг хэрдэ. Мөг. Хүү. За. What? Оо юу алга болоо шүү. За за. Гайхалтай шүү. Маш гайхалтай. Яа. За за аялахгүй биш үү. Энэ юм бол. Оо. Заа баярлаа. Яа, сэж хоёлаа эндээс ээш орохос өмнө хоёлаа цаад цаад цаад цаадхыг үзье. Энд энд. Яа, то то ёо. Яс бүх ард шүү. Оо, яана. За. Матха? Хана. Воо. Бой нашим мана нашим мана ах биш дээ ял тойл. Чи за чи ах тараа уулз. Чи ах тагаа уулз. Аха. Ой яаж ч Ой би би нүх хэвчтэй. Оо манай ах намайг хайц. Энэ юу яадах газар үү тий. За за за за хойлол саний ийшээ ийшээ ор ийшээ ор ийшээ ор. Маш шоолоо. Өгсөн ч юм. Яа яа. Энд гол нь юу байгаа юм бэ? Вау. Аа за юу ч явахгүй. За за. За жаа би сая энд нэг юм харах шиг болсон. Тэнд нэг юм байх шиг байна. Энэ хараа. Боо шүү дээ. Боо. Боо. Боо. Боо. Боо. Аа яа. Хараа. Дээш гардаг. Дээш гардаг. Дээш гардаг. Хараа. За би боо авсан шүү. Оо хараа. Оо дээш гардаг юм шүү. Бас энэ дээш гарч болох юм болов. Йоо, тэнгэр мэнгэр ямар амар муухай байна ёо. Хөлий юу л ороод ирсэн юм бэ? Харин тийм юу ороод. За за. За за ийшээ гарах бод бол. За за хойшоо нэг юм байхгүй тэр аваад. За. Оо. Okay. The door is locked. Хаалга точтой. Аа Би За за. За за. За за. Йоо. Өнөөдөр аргас шүү дээ. Йоо. Йоо, инээдэ. Йоо. Гөхөлтэй. Нэгдүгээр өрөө байхгүй. Хоёрдугаар өрөө. Хоёрдугаар өрөө байхгүй. Гуравдугаар өрөө. Гурав. Гурав гэж байдаг юм. За ингээ maze шүү. Тас юу хата? What? Born гинэ нарта. Ха? Нарта. Багсаар үз. Йой. Йоо юу Jeff бэ? Йой. Jeff Bezos. Окей. Нарта үрдэгтэй. Оо, чаач чаа. Би энэ. Оо, чаа. Энэ нарта. За. Born гинэ. Black Lives Matter гэж юм биш. Ундаа ундаа авчлах уу? Вау. Аа э, анх хоёрын төлөө ингээ зогсчиход. Зах нь одоо гарлаа 50 байж. За ийш энэ уршаага юм байсан уу? А байж тээ. За юу вэ? Хүн хүчиж. Хаталтан байна. Чадраа бат. За яж гараа. Хоёлаа ийшээ. Ийш оршлохгүй. За за тэгвэл байж та энэ ийшээ. Йоо энэ гадаа юу ч хойд унаас уу. Би гэнэш. Хойлоо яг ямар гэж чадвар. Йоо. Йоо хойлоо ямар гэж газар ороод ирвэ. Биш та. Storage гинэ. За хадгалах хөрөөний юм биш үү энэ. Өө бисээ саний хайрцаг хэрэггүй хөвдөлчээ. Оо хүрээ. Хм, яг хоо. Та бигээс нэг Угаалга машин. За чи яваа. За. За. Яй. Оо, зааж гараа. Батхна өгшөө. За, яж гараа. Оо. Чи хит юм байна. Чи <laughs> бат. За, яж. Дахиад яваа болох. Аа, угаах, угаах, угаах. За жаараа нэг хөнгөх юм тавьчих одоо. Яа, боо. Ой. Наа чи мөхгүй юм уу? За. Яа. Яа, хай яах вэ? За. За. За яваарай. Яа. <laughs> Буудах нөө. Аа. Аа, за, за. За би хэлж явах юм байна. За чи хэлдэ яваа. Бичлэгийг хийх. За. Ээ, аа зарц. Зарц зарц. Би ордгоо. Оо. Аа зарц зарц. Аа энэ саний аа. Иша орхол ёстой. Оршоо, оршоо, оршоо, оршоо. Та оршоо явж үзье. Йоо. За энэ цаашаа дахиад явах. Өө! Йоо ёо. Ийм байл дахиад хэлэх гээд байгаа санаа ийм яах юм төө. Тэжтэй хоёлаа тэр хаалгануудыг үзэхтэй байсан уу сая? А үгүй үгүй. За тэгье. Тэгэж энийг энэ цаашаа Аа да за болдгоо юм байна. За, К. Онгодог монгодог юм байна уу? Бүгд тэр онгохгүй нөө. За за, за буцаагаа. орж явсан босс. Окей. Хоёр аригчин санта хүүхд хайж ийн амшин газраас. Хоёр дэше гардаг юм шүү дээ. Яхад энэ л ямар гоё шат байт юм. Та за болтгүй юм. Болтгүй болов. Өчиг самт. За гайгүй хэрэггүй юм. За. <laughs> За шаарай. Таш таш. Энд төрхөө шүү дээ. Тийм. Ой. За онгоолгороо. За за байхгүй. Би хайч чуу. Яач юу? Оо анда чи кроп артагаал явла да. A few moments later. Гөө зүгээр авж байгаа тэгээд ингэж хий. Аа болохгүй. Аа. За за хоёлаад буцаа явах хэрэгтэй байна. Тийм байна. Окей, за буцаа буцаа чи манай гэрнаш шүү дээ. За. Йоо. Оо би явна гаачлаа. Хана? Айнэн. Оо аваа. Оо энэ шүү дээ. За. За. Яа яа. Яа яа яа. Авс авс авс. Ой. За. За. За явсан шүү. За. Нөө мен тарцсан. Мен арай л их уучих. Аа заг. За. Энд байхгүйсэн. Одоо ийшээ буцаа явна. За ийшээ 3. What? За тэгвэл 2. Хаана вэ? Би гарцаа явж байна. Чаана. Аа энэ ш за. За энэ хоёрлаа онгоосонгөө. За одоо нэгийг нь үзэж чинь. Болохгүй байна. За за одоо тэгвэл ганц л хаалга. Аа за хоёр хаалга. За одоо ганц. Оо, онгоц. Хойсон эндээс ирээ биз дээ хөөе. Хардаа. Хм? Энд. Хаяа эндээс төлхөр. Төлөө. Эндээс төлхөр болсон шүү дээ. Тэр одоо вэлт шүү. Аа, тийм үү, тийм үү, тийм үү. Аа, за за. Ой, юу болоод байна. За энэ нэг keyboard маслаад байна шүү. Йой. Йой, йой. Ямар маахан. Хм. Йой. Хөө. За. Horn. А за. It's opposite. А вент чинь тэнд байгаа шүү дээ. Хаана вэ? Тэгэхээр энэ энэ зү. Венти хэсэг тат тэгэхээр ч одоо вент чинь дэсэн юм байна. Хаана вэ? Тий, event ч нэн үстэй. Аа? Ишиг. Аа, би тачиж байгаа ш. Хөлөө мангар. Зэж та. Эндээс маха. Аквен. Вент хаана да? What? А энд байсан. А э, тэр тэр тэр энэ. Аль шүү. Аа. Та та энэ юм шүү. Аа та та нааш юм шүү. Онгоцно. За ашгүй дээ. Йоо. За. Йоо. Шал өөр атмосфер атмосфере. So. За. Э. За явсаа. Ихний зөрөгтэй байх хэрэгтэй. Йоо, доошо ундаг юм биш үү? Болгоомжтойгоор. За. Аа! Оо, унчлаа. Йоо. Оо, унаш. Наа чи юм байна уу? Юм байхгүй. Би санийхаа буцаа ирчлээ. Аа. байгаа юм бах та. Оо. Оо, part 2 гэж юм. За. Оо, окей. За. Айгуу сонинд дуслаа. За, за тэгэхээр та бүх э, энэ бичлэг үзсэн баярлаа. Талцсан бол лайк, subscribe дараарай. Ингээд хил дээр хилээ манмаар байна. Яг үнэн. Тийм ээ. За, за тэгээ та бүхэн бас тавлалмаар тоглоомоо э, коммент дээр үлдээгээрэй. Тэгээд өнөөдрийн имжлэгт 2 санта болон бусад сантанууд байлаа. Яа